ò ṣe ní fẹ́ tora àti tẹ̀mí wọn. ìlà ìlò wọn parí lókè pẹ̀lú ọkàn wọn dàsán. gbogbo wa lọ́pẹ́ ìtọ́sí bàbá ti wà láyé. bá òkú wa ó jẹun tó jẹ. èmi èrùpẹ̀ lásán.